Sige. Sabang sabang. Bakit po? Sumama ka. Bakit? Ay, sige lang Ako, matagal. tumakilam, ma'am. Tumakilam. Sumama ka. Sumama ka. Ito yung complain ko sa'yo. Sumama ka na. Ay, masawa, ah, pakinggan mo, mali yun. Tek, Sumama ka na. Ay, Sumama ka na. Huwag ka makilam, Wilbert, ha? Hindi mo alam nang ano, ha? Ba't kinuha yung cellphone? May mga teka lang, magawal. Kuya, magawal. Teka lang. Makikit? Asan yung complaint? Kaya lang, makikita ka. Tutukan mo ang Wala lang po siyang pinuto. Wala kaming binura rito nang pinagpupukot Asan po, pati lang ako. sabi ko, babalik mo yung release. Akin, ibalik mo. Ibalik mo! Hindi ko nananakit. Hindi siya nananakit. Hindi siya nananakit. Tawag mo hinahanap, pababasa ko lang sa'yo, ha? Ikaw, magpapatid Asa po ha? yung ano yung post? Pati po ang post. Huwag ka makialam ko! Nakita kita! Pati po ka na, Si niya. Hindi, pinaw, pinagmumag niya, ha? Sumama ka na lang, Ryan. Ano po hindi? Pakinggan mo na muna ako. Tinang mga, mga ano niya, ang tanong ko sa kanya kanya kung nakakuha na siya ng, ng relief. Mm. Sagot niya, oo, dalawang plus, dalawang sardinas. Mm. Yun lang ang laman ng plastic. Mm. Putang ina mo, Ryan. Bibigil ako sa'yo, Ryan. Putang ina mo ka. Mamabite ako sa'yo. Gago ka. Tang ina, huwag mo na Magkakampi tayo, tapos mag- ganyan kagaway. Sumama ka sa barangay. Sumama ka. tayo ah. Huwag mo kasi ko, sasapakin na kita kahit maraming tao rito. Kilala mo ko. Kilala mo ko, Ryan. Babagsak ka dyan. Babagsak ka dyan. Pag ako nanggigil bigla, kahit kayong dalawang magsuot na, putang ina yung dalawa. Ayaw ko umabot sa ganun, ano, kaga. Basahin mo na muna yung mga message ito, tarantado na to, ha? Para maniwala ka sa akin, ha? Sige po. Putang ina mo, huwag mo kong kalabanin. Lahat ng tao rito, kilala ko! Kakampi mahina ka yung Video mo. Tara na, sumama ka na lang kasi. Ina mo ka. Hindi na tayo na. Ay, tama ka yung video. Lego na makita. cellphone mo, gago ka. Ang dami ka. Wag kang makialam, anong may pinagsasabi ng time o Alam ko po, nabasa ko naman po eh. Nabasa ko naman eh. Nabasa ko po. Halika, basahin mo, basahin mo. Ha? Kasi hindi po kasi nagagamat pag di pwede. wala ka sa sarili mo mag-isip, parantado ka. Hindi, ganito ko. Kaya nga, nandito lang sa loob ng bahay. Lahat ng meds mo na dito. Tumama ka na muna, huwag ka na makialam. Ano hindi meds mo? Ano hindi meds mo? Mali yan, kagawan. Kasi una-una, wala tayong papel. Tapang na itong putang. Ay, hindi po pwede kagawad. Hindi na kayo pwede yun. kagawad. Hindi pwede. Nakainom pa, hindi ha? pwede yan. Bahay nagising lang. What's Eh, nakablatter nga siya kukunin siya eh. Asa po yung papel? Wala pong papel eh. Papel, eh, papel nakablatter. Ano pa? Bakit po yung eh? blatter? Hindi, teka. Anong ganyan po? Sasapakin na kita. Putang ina ka. Ayaw mong tumigil. Gago pa. Hindi kagawad. Kasi, mas, alam mo, simple. Ano mali? Eh, mali na kayo pinaggagawa mo. Ano ba ginawa ko? Tang ina mo, Ryan, nakakaya. Nakagawa ko kagamad. Hindi kita pupunta kung di ganun ba. Wala po sa Ang ang dahil po pinuse. Hindi Pinos si mga pinagsasagot nga niya. Wala nga, ay, andito naman ho. Hindi, ano pa diba? po? Ano po dadayain ko? Sige, kasahin ninyo. Pabasin niyo sa ibang tao. Hindi, sabi po kasi ni ano niyo, may pinos po daw siya. Sana. Meron siyang pinost. Wala po Ano siya pinost. ko? Kasi, Sige. friend ko rin sa FB, kahit i-search po sa Kagawad- FB niya. Huwag ka na muna kasi nga, iba yung mga Kagawad, kapatid niya. tagal mo ito ha. Ma- Mapakita ko sa'yo. Tumigil ka na ba? Ay, ka na. Cellphone. Ano ay, ay, ay, huwag mo na, bakit? Nakainom yung sinagawan, nakainom, bakit ganun? mo! Nakainom! Ay, nakainom! Bakit ganun? Ayun, yung anak ko. Gawin yung anak ko. Oh. Tinamaan. Ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ba? bata, tuturo mo. Tuturo mo yung bata, oh. Tuturo mo yung bata, ano ba yun? Sige, wala mo siya. Ba't ring? Kunong kuha mo damit sa taas. Ganon. Kagawan, magkakampi tayo. Trespassing pa yan, pumasok sa bahay. Yung ba yun? Bahay mo to? Bahay mo to? Nangutang kami dito. Asan bahay mo dito? Asan bahay mo? Wala mo papel. Wala kang bahay dito. Wala mo. Trespassing. Panginoon Diyos. Nakainom ka pa kagawad. Tapos ganyan. Bukas tayo maghaharap. Kahit isama mo ba kayo? Nakainom ka pa kagawad. Magkagawad. Tumigil ka na, Wilbert, ha? Alam mo kung na kung sa mo. Gago ka. Wala akong galing ka kagawad. Pako ba? Tawag na ako. Tama na, tama na yan. Tama na. Tama na. Sige, okay na yan. Tama na. Naka, naka-record dito. Naka-record cellphone. Sige, tama na. Boss na, boss na. Wala ka naman pinupost eh. eh Sige na. Hindi pala nakainom. Saka wala, Sige na. hindi pa pwede. Naka-record dito, naka-record. Sige na. Naka-record dito. Oo, Nakalagyan. dyan. Naka-ano yan. Oo, naka-record dito. Post ka nga sa akin. <laughs> may alak eh.